huyu hakunioa, tulianza mahusiano. Basi nikawa ananipigia simu di uko wapi? Namwambia mimi nipo nyumbani. Da, napenda leo nitembelee. Kweli naenda namtembelea, namsafishia ndani vizuri, narudi nyumbani. Siku nyingine ananipigia, "Love di uko wapi?" Naambia mimi niko nyumbani. Kwa hiyo ananipigia simu, "Na leo tuwe wote." Namwambia na mimi na leo tuwe wote. Eh, jamani, panda gari basi uje. Napanda gari, yeye alikuwa nakaa Kitonga. Unapajua Kitonga? Kitonga Mbagala mbele kule mm. Mm Basi naenda mpaka Kitonga tunalala, lakini sasa nikawa namshangaa yule mwanaume mm. Huyu mwanaume wa design gani?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 Ah, ni kweli nilipata mwanaume ambaye tunaendana umri kwa muonekano. Hakuwa na pesa sana, alikuwa kawaida lakini nisi tunaendana naye kwa sababu kwanza mimi nililizika naye, alafu nilikuwa nimempenda zaidi lakini kitu ambacho alikuwa nacho yeye niliwahi kushangaa sana, ni kitu cha ajabu kwamba ni mara kadhaa, ni mara nyingi sana tulikuwa tunawasiliana, lakini kuna siku nilifika kwake baada ya kufika kwake, kitu ambacho kama unavyojua mnavyokuwa wapenzi, unategemea labda leo naenda kwa mpenzi wangu, maybe naenda kufanya mapenzi, naenda kuenjoy na kadhalika, lakini haikuwa hivyo ambavyo inafahamika au ambavyo nilikuwa nafikiri mimi. Nimefika kule nikamuona mwanaume anasema mimi situmii sehemu za siri. Nikajiuliza kivipi hautumii sehemu za siri? Akasema kuna matatizo ambayo yalijitokeza kwa upande wangu, sijui inasemekana kwa yeye katika maelezo yake kwamba kuna mwanamke alikutana naye yeye kama yeye. Saa yule mwanamke nahisi alikuwa na matatizo kama ya kuna gonjwa linaitwa kama gono fulani. Kwa hiyo kuna matatizo ambayo yalimkuta na akahangaika sana. Kwa hiyo imekuwa ni sababu ya yeye kutotumia hizo sehemu na ni mara nyingi anatumia sehemu tu zinakuwa za pachupachu, sehemu za waziwazi fulani. Kwa hiyo hatumii sehemu za siri. Ah, kwa kweli kitu alivyonieleza kwa mara ya kwanza, kwa kweli niliwaza sana, nikasema mm, hivi inawezekanaje kwa binadamu wa kawaida na ni binadamu mwenye hisia za kimapenzi alafu asitumie ile sehemu? Sababu ya kukutwa na hayo maradhi, magonjwa katika hii dunia, magonjwa hayo yanakuwepo, lakini mi naona kwamba sio sababu ya yeye kususa kufanya mapenzi na wanawake, yani amue kutumia tu zile sehemu ambazo zinakuwa za pachupachu na situmie sehemu husika ambazo zimeruhusiwa na Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naona kitu cha ajabu sana, lakini akaniambia ndio hivyo. Lakini mimi nikamuuliza, sasa unasema unataka unioe, tuishi wote, yani kama mke na mume, katika mazingira yapi na vipi? Familia tutaitengeza katika mazingira gani? Akaniambia Lavdi, usijali katika hilo <clears throat> tutaangalia jinsi gani ambavyo tutafanya, lakini sio kama sintotumia kabisa. Inawezekana ukawa mke tukaenda tukachekiana magonjwa yote, kaonekana tuko vizuri, ikawa imeisha hiyo, tukafanya kawaida. Lakini kwa sasa, kwa sababu bado hatujaoana na tuko nje ya ndoa na bado tuna maandalizi, naomba turidhishane kwa mfumo kama huo. Yani mimi binafsi sintaweza kabisa kufanya kitu chochote juu yako, ila kwa mfumo kama huo tunaweza tukaishi. Sasa mimi nilivyokaa nikafikiria, nikaona sasa mwanaume gani labda umetoka nyumbani kwenu unasema labda leo naenda kwa mpenzi wangu kupumzika, nikapumzisha akili na nini. Alafu una, una alafu unafika kule kwa yule mwanaume unakuta anakwambia mimi natumia sehemu za pachupachu, sehemu za siri hapana, labda mpaka tufanyiwe check up kubwa kwa sababu nilishapata maradhi makubwa. Kwa hiyo nimekuwa muoga sana kumvamia mdada tu hivi, alafu atujuani mazingira na nini, inakuwa pagumu sana. Kwenye sehemu za pachupachu unamaanisha? Sehemu za pachupachu mfano kama unaweza kusema kama hizi sehemu za kiwiko fulani hivyo yani. Sehemu za pachupachu nadhani kwa wale wanaelewa watakuwa wanaelewa vizuri sehemu za pachupachu zinakuwaje. Kwa hiyo aliniambia hivyo lakini mimi binafsi nikaona ah, lakini kiangalia nikuta nishamzoea sana na nikuta nishaanza kumwingizia ule upendo wa dhati. Unajua kuna mtu mwingine unaweza ukawa upo kwenye mahusiano naye, katika kuwasiliana wasiliana naye ukazidi kuvutika, kuwa karibu naye, maneno yake, ushawishi wake, ukajikuta unazidi kuwa vizuri zaidi, afu unazidi kuanza kumpenda zaidi, tofauti na hapo awali mnatongozana. Basi nikasema sawa, kwa sababu alisema kwamba tutakapochekiwa tukapimwa vizuri, nikaonekana niko vizuri, labda tutatumia kama binadamu wengine wa kawaida. Nikasema basi sawa. Kweli tuliendelea kuwasiliana naye huyo mwanaume. Siku nyingine tena akanipigia simu, njoo hivyo hivyo kama kawaida yake. Lakini baadaye mimi nilikaa kabla haijafikia hata hatua ya kupelekana nyumbani ili tuweze labda kupimwa au kupima na nini ili tuendelee labda mchakato wa ndoa. Mimi nilifikiria nikaona ni afadhali tu niache kwa sababu naona kama muda unazidi kwenda. Saizi tuna miezi kama minne, lakini ni mwanaume tu ambaye huwezi kufanya naye kitu mpaka hivi, alafu ukimwambia basi tufanye check up mapema na nini, mpaka ifike taratibu za ndoa, ngoja nitafute hela, naona kama vile Nikaona kama ananiwekea usiku design fulani, nikamwambia bwana eh, kama vipi tufanyaje? Tuachane tu, kila mtu awe na mipango yake, yani kila mtu afanye maisha yake. Kabla ya kujua mliachana au mkuachana, hatumii sehemu za siri kivipi? Kwa sababu kuna sehemu za siri kwa maana ya mwanamke na mwanaume ambazo hazitumiki pale, ni zipi kati ya mwanamke na mwanaume? Yaani yeye hatumii sehemu za siri za mwanamke mm. e, yani kukutana hivi tu na mwanamke sio kama atumii kabisa, ah, ah. yani ameogopa kutokana na tatizo ambalo liliwahi kumkuta hapo nyuma. Kwa hiyo mwanamke tu anavyokutana naye kwa ghafla pap, hawezi kufanya naye tu mapenzi hivi ghafla, hata kama wakachukua mwezi, miezi miwili hakikisha wamepima vizuri kama kaswende, swigono, yale magonjwa ambayo yanaita ni magonjwa ya zinaa kiujumla. Mm. Kwa hiyo ni magonjwa ambayo yalimkuta yeye, akahangaika sana, alipata kwa mwanamke kwa staili kama hiyo. Kwa hiyo hatumii kabisa mpaka hakikishe kwamba yule mwanamke wamefanya wamechunguza wamefanya check up wamepima vipimo vyote wako vizuri kuanzia ukimwi si igono kaswende yani maradhi ya zinaa kiujumla ulipomuuliza kuhusiana na tatizo ambalo alikutana nalo alijibu lilimpelekea ikawaje kwa upande wake mm, kwa hapo sikumjaji sana ila nilimuuliza kwamba ilisababisha nini zaidi akasema kwa upande wangu ilisababisha nikalazwa mpaka hospitali kwa sababu ilinichukua sana unajua mpaka design fulani kama yani niseme naweza ngasema labda sehemu zake za maumbile ya kiume zilivimba sana kwa maelezo yake na akahangaika sana, alipata tabu sana mpaka akafikia kulazwa. yani alikuwa katika hali ambayo sio nzuri, pelekea mpaka kusimamisha uchumi wake, kufanya biashara, kufanya kazi ambazo anazifanya yeye mwenyewe za kumuingizia kipato zilisimama, kwa sababu kama unavyojua kwa mwanadamu utajiri wa kwanza ni afya. Ili uingize riziki, basi uwe na afya kwanza unaweza ukaingiza riziki kirahisi. Baada ya hapo ukaamua ukasema muachane? Baada ya hapo mimi nikabidi niachane naye kwa sababu niliona ananipotezea muda, kwanza mboja mpaka nipate hela, kishapata hela tukienda nyumbani, najua tutafanya mishe mishe zote na nini. Kwa hiyo nilivyoona kama simuelewi elewi Viswahili vingi vile, alafu yuko serious na hicho, yani unaenda unalala kweli ufanyi kitu, ni hivyo hivyo anavyotaka yeye, kwa hiyo nikabidi niseme nini achane naye. Nikamtumia tu meseji ya uzuri, nikamwambia hivi utakapojiona upo sawa na unahitaji kuwa na mwanamke kwa wakati huo au unahitaji kwenda kupima basi utanitafuta, ila kwa sasa naweza nikasema kwamba mimi na move on, kwa sababu na mimi ni mwanadamu vile vile, na kama mwanadamu kama mimi ndio kamilika na zile changamoto za kuwa na hisia, kwa sababu ni mdada pia, nahitaji niwe na mwanaume wa faraja wa kunipa faraja. Kwa hiyo kama itakuwa labda na kana nangojea sehemu ambayo matumaini ni madogo itakuwa ngumu, ila utakapojiona kwa sasa upo tayari, utanitafuta. Kama nitakuwa bado nipo sina mtu, basi kwa sababu mimi nimekupenda. Akaniambia basi sawa, haina shida. Nikawa nimeachana naye, lakini hakuweza kunitafuta tena kwa mara ya pili. <clears throat> basi mimi nikiwa naendelea na hizo hizo harakati zangu za music za kuimba, nimeachana naye, jue kama nina wiki moja tu hivi, siku moja nikaenda, kuna studio moja hivi ipo Sinza. Ni studio kubwa, ni studio nzuri ambayo wana rekodi hadi wasanii wakubwa baadhi mbalimbali. Basi siku hiyo sasa nikasema ngoja niende studio. Wakati naenda studio sasa Nilivyofika tu pale mlangoni nika napishana na msanii ambaye ni msanii mkubwa anajulikana na nyimbo zake zinapendwa sana ila siwezi kumtaja jina. Yupo shapo, anatoka studio anaondoka zake nyumbani na mimi ndo naingia. Sasa nikaweza ah, yule si fulani huyo. Ngoja basi kwa sababu na mimi ni msanii napambana na leo nimepata fursa ya kuonana naye hivi live inabidi ngoja nizungumze naye. Namuona yuko faster nikakimbilia dirishani kwa gari yake kule dirishani. Hivyo kimbilia kule nikazungumza naye nikamwambia kaka mambo akaniambia poa vipi safi nikamwambia mimi samani kwa usumbufu samani kwa kuchelewesha mimi naitwa Love D Um, pia ni msanii wa Bongo Flava, nimba aina zote za music, lakini bado support yangu kwa upande wangu ni ndogo sana. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji support yako. Akaniuliza Love D, ulikuwa unahitaji support ya vipi labda katika mziki wako, maana support iko nyingi. Nikamwambia kama unavyosema support nyingi, mimi nahitaji support yoyote ambayo utahisi mimi itanisogeza sehemu fulani, itanitoa hatua moja kwenda hatua nyingine, nahisi kwangu itakuwa nzuri zaidi akaniambia basi kwa sababu saizi niko haraka sana na nimepigiwa simu kuna sehemu naenda niko haraka sana la naomba nichukue mawasiliano yako namba zako za simu ili tutawasiliana basi akamwambia okay poa akachukua namba zangu za simu na mimi nikachukua namba zake akaa kaondoka mimi nikarudi studio nikafanya kazi ambayo ilinipeleka studio na nikarudi nyumbani Vorudi nyumbani mida kama ya saa moja hivi jioni nikampigia simu kwa mambo poa, mimi safi. Mimi ndio yule Love D akasema yes na kukumbuka namba yako nimeisave. Nikaambia namba sasa tuongee. Mimi nilikuwa nahitaji nipate support kwako kwa sababu najitahidi kufanya mziki mzuri. Najitahidi kuimba lakini sipati fursa ya kwenda mbali, sipati fursa ya kusogea na mimi kujulikana kwenye jamii ya watu kwa sababu najitahidi kupambana sana. Akasema mimi sihitaji tuongee kwenye simu nahitaji upo wapi size? Nikamwambia size niko Temeke. Akasema panda gari unifate, niko hoteli fulani. Akanielekeza hoteli fulani hapo Ubungo ipo. Yes, nikaenda paka nikachukua bodaboda faster kwa sababu alisema yani natakiwa uwai faster kwa sababu sina muda mrefu hapa nitatoka. Kama unavyojua wasanii wanakuwa na mambo mengi sana. Kwa mimi faster tu nikampigia bodaboda wangu nikaondoka mpaka pale. Kufika pale Fika tukakaa mambo vipi poa kama unavyojua tukasalimiana nilimkuta pale anakunywa kunywa kanikaribisha kinywaji nikamwambia asante kaa tunakunywa kunywa pale lakini kana ona tunapiga tu stori zingine zingine hatupigi stori za muziki nikamwambia kaka mimi naomba nikurudishe kwenye mada husika ambayo imenileta hapa kufika kukutana na wewe rasmi um, mimi nimekuja kama tulivyoongea kwamba mimi nahitaji support kutoka kwako nahitaji sapoti unipush kimziki. Mwenzangu wewe Mungu amekujalia umeshafika mbali kimziki. Kwa hiyo support yako hata kama ikiwa ndogo kwangu kwako kwa ikaona ndogo, yani kwangu itakuwa ni kubwa sana kwa sababu nitakuwa na mimi nimepiga hatua at least. Akaniambia support ya design gani? Nikamwambia ni jerish, kama utasema uimbe na mimi ni support kubwa. Utasema umenitolea hela labda studio fulani naenda karekodi Love D. Ni support kubwa sana. Utasema nyimbo gani ambayo unaikubali kwa upande wako ni kutolee labda ushuti video bado ni support kubwa. Ukaniunganisha hata labda na DJ fulani hivi nikafanya interview radio. Yaani aina yoyote ya support ili mradi nipige na mimi hatua kiasi. Akasema ah. kwa hiyo kati ya hizo ambazo umezizungumza, sapoti ipi ambayo nakupa opportunity, uchague sapoti ambayo unahisi ukifanyiwa wewe utapiga hatua. Mimi kwa haraka haraka nikaona kuimba, kuimba naye kwa sababu nilikuwa naamini kabisa kwamba nitakapoimba naye naamini kabisa nitasogea kwa sababu tofauti na vingine labda akisema amekushutia tu video umeshabakia na video lakini bado inatakiwa ipelekwe sehemu husika, itakiwa iende TV, itakiwa iende wapi, bado ni support atakuwa amenisaidia, ila haina nguvu sana kwa upande wangu. Kiimba naye inakuwa yes. Nikahisi kabisa hapa nikiimba naye huyo itakuwa bomba sana. Yaani itakuwa sababu mtu akiingia tu akisearch jina na nyimbo yangu imefika. Kwa hiyo anambia mimi naomba niimbe na wewe. Basi akasema sawa, naomba uniimbie kidogo kwanza nikusikilize voko maana sijui unavyoimba. Kwa hiyo nikawa nimemwimbia kiasi pale, akasema uko vizuri, lakini kuna mambo madogo ya kurekebishana. Tukiwa ufanye mazoezi ukae vizuri zaidi. Uliimbaje? Kwa nataka na hapa niimbe. Ndio. Kelvin bwana, do Okay. Baridi ni pepe ili nipate faraja nikinasa mwenzako ninasue. Yeah. baridi upepo ni pepe ili nipate faraja nikinasa mwenzako ninasue. moyo wangu ulisumbuliwa na maumivu ya mapenzi, nawe usijezingua nikajapata maradhi, moyo wangu ulisumbuliwa na maumivu ya mapenzi, nayo sijezingua, nikajapata maradhi mikwako ka mtoto, unipe vitu adimu vya baridi, sio vya moto Mm, <laughs> kwenye bedi mambo ni moto, una michezo adimu, ukiwa mbali ni tumbo joto. Mie mie kwa hiyo nilimwimbia kama hivyo, akasema okay, unajitahidi. Ni vitu vya kurekebishwa kidogo, kafanyiwa mazoezi kidogo mm. nakaa sawa. Hongera kwanza Asante. Kwa hiyo <clears throat> nilivyomwimbia kama hivyo kidogo design fulani kama kanielewa kidogo, akasema kipikishwa mazoezi utakuwa mwimbaji mzuri sana, ila bado kuna mapungufu kidogo sana. Kwa hiyo nikamwambia basi sawa. Akasema mimi naweza kusaidia tuimbe wote, lakini kwa sharti mm. Kwa hiyo alivyosema kwa sharti, nikasema ah, kwa sharti lipi tena? Mi naweza kuimba na wewe ila nahitaji penzi lako. Penzi nalohitaji nini hapa? Sio penzi tu la kunipa tu kawaida, bali ninahitaji kama inawezekana, hata kama ukanipa kinyume na maumbile. Nadhani nitakapozungumza labda kinyume na maumbile, watu wanakuwa wanaelewa amini kwa Kiswahili cha vijana wa sasa wenyewe wanasema kwa mpalange, ni jina ambalo wamelitunga wao vijana, lakini iko hivyo, ni kama akaniumba kinyume na maumbile mapenzi, sio sehemu ambayo imeruhusiwa haswa na Mwenyezi Mungu. Siku hiyo ya kwanza ambayo naenda kuonana naye alipokuita, eh, alivyoniambia nitaweza kuimba na wewe ila kwa sharti mm. sharti kama hilo, akawa ameniomba mapenzi, kwa sababu kufanya mapenzi kwa kwa kawaida kwa maumbile ambayo yameruhusiwa na Mwenyezi Mungu nilikuwa nimekuwa tayari ili niweze kusaidiwa. Nilikuwa nimeshakuwa niko tayari kwamba okay nita nitafanya, lakini alivyonifafanulia zaidi kidogo akaniacha kwenye sintofahamu, akaniambia love D, simaanishi kwamba kufanya kwa kawaida. Mimi napenda sana kufanya hizo sehemu, kama sijafanya hizo sehemu na kwa sijisikii kama nimefanya mapenzi. Samani kwa hili ambalo nalizungumza. Ah. Kwa kweli sikuwa sawa, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo huwa sivipendi, sipendi mwanaume aniambie hicho kitu, huwa najisikia vibaya sana, yani nakuwa sipo vizuri. Sipendi mm. kusikia hicho kitu mwanaume akiniambia, kwa sababu moja ya vitu ambavyo sio vizuri kufanya kinyume na maumbile kidini yetu sisi ya Kiislamu ni laana kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo moja, naliogopa hilo, lakini mbili, licha ya laana na dhambi, kuna madhara mengi sana ambayo yanatokea kwa mdada ambaye anajishughulisha na mapenzi kwa staidi kama hiyo, anafanya kinyume na maumbile ambayo Mwenyezi Mungu hajayalalisha. Kwa hiyo sikupenda hiyo kauli, nikamwambia kwa kwa kauli hiyo mimi sipo tayari. Ingekuwa ni kawaida ningeweza kujaribu, kwa sababu nipo katika wakati mgumu, nipo na shida, na mara nyingi sana wanaume wanapenda sana kutumia hizo fursa. Mwanamke akimwona ipo katika matatizo, anamwomba rushwa ya mapenzi, wanapenda mm. sana lakini nilichukulia ni kawaida, lakini sikupenda hivyo alivyozungumza yeye. Akasema hutaweza kwa nini, na wakati unahitaji usaidiwe, unahitaji ufike malengo, unajitahidi kuimba mashallah, lakini kujitahidi kwako ili uonekane ujulikane, kuna vitu lazima uvifanye. Mm. Mziki sio kitu masiala. Sisi mpaka hapa tulipofika, tume, unatuona ni wanaume lakini tumepita katika changamoto nyingi kubwa mpaka tumefika katika hii sehemu ambayo unatusikia unatuona mm. sio kitu cha masiala wewe kufanya hichi kitu kidogo unaona ni masiala unaona kwamba utakuwa umepotea njia sio kweli huwezi kufika kimziki kwa staili kama hiyo ah! oh, basi alivyoongea hivyo mi pumzi kaniisha nimekaa nikasema mm, sasa hapa nifanyaje nikasema hapana hapa cha msingi nirudi nyumbani tu nikaendelee kuomba mungu anaweza akafungua milango kwa njia nyingine. Nisilazimishe ku, kufanya hiki ambacho sio kizuri cha kumuuzi kwa ajili ya kutaka mafanikio kwa haraka zaidi, sio vizuri, kwa sababu hapo kuna mambo mawili unaweza ukajitoa utu kwamba kwa vyovyote ukavaa mabomu, lakini ukajikuta akaingia mitini. Vile vile ufikirie na hilo, kwa sababu ni heli sasa azungumze kama hivyo, labda kuna hatua zimeshafanyika, mmeshaimba au shuti, ndio umeona mm. kuna hatua fulani hapo. Isingekuwa rahisi kwa mimi pia kunishawishi, ni ngumu sana, lakini hamna hatua yoyote hapo, ni maneno. Anaweza akafanya hivyo, wasanii akakublock, unafanyaje? Ni kitu kikubwa. Kwa hiyo mimi nikabidi niseme mimi basi, ikibidi hivyo, mimi sipo tayari kufanya hicho kitu ambacho unahitaji wewe kufanya, bora nikaendelee kupambana, nitafika. Nina imani kabisa mwenye nia Mwenyezi Mungu anaongezea, anaweka uwezo wake. Kwa hiyo mimi naondoka. Alivyo nilivyonyanyuka akanishika mkono, akanisogeza, akaniambia kaa hapa. Nikakubali ombi lake, nikarudi kweli nikakaa. Akanambia, "Di, unaweza tu tuka tukakubaliana vizuri nikamwambia nakusikiliza lakini kwa makubaliano ya kufanya kinyume cha maumbile itakuwa ni ngumu akasema mimi nahitaji nifanye nawe mapenzi kwa kawaida tu nilikuwa na challenge akili yako nikuone kwamba ni mwanamke wa design gani nikuone upo katika kundi gani lakini kwa jinsi nilivyoku challenge nimekuona kumbe una akili. Kwa hiyo mimi pia sijawahi kufanya hizo sehemu ila nilikuwa na ku challenge ni kuone. Nahitaji tufanye mapenzi tu kawaida na ninakuahidi kwenye mziki wako nitakusaidia mpaka utafika mbali. Tutaimba wote na nitaipush nyimbo. Mm. Basi baada ya kuzungumza vile nikamwangalia nikamuona kama ni mtu ambaye anaongea kwa hisia za kweli kwenye nafsi yake. Nikabidi nikubali, nikamwambia basi sawa, ina shida kama umeamua kwamba hivyo na uko tayari kunisaidia, mimi niko tayari vile vile kufanya hicho ambacho ulikiita unakihitaji. Mm. Basi sawa, tukakubaliana pale, akaenda akachukua tuka, akachukua room kweli, tulilala pale mpaka asubuhi tukapeana ahadi kwamba tutakutana studio ile ile ambayo nilienda mimi kurekodi mm. na tutafanya kazi na gharama zitakuwa zake pia hata atatoa pesa yeye, tutafanya kazi. Lakini alisema ila anahitaji sehemu kubwa utaimba wewe, mimi nitachangia kama mistari mitatu tu ndo nitaweka sauti tu, ila anahitaji wimbe mwenyewe ili watu wakuone ume umeenda wewe kama wewe, nisiimbe na mimi sehemu kubwa. Mm. Kaambia pia nitakuwa nimeshukuru, nitakuwa nimepata sapoti kubwa sana. Hata kama utaimba mstari mmoja tu au miwili, kuna hali fulani ya sapoti kwangu utakuwa ime, ime nimepiga hatua ile safari yake alikuwa anakwambia njoo, kuna sehemu nataka niwahi, mpaka unakimbilia bodaboda ikafa akaahirisha. Si unajua wanaume jinsi walivyo, anaweza taka na dharura ya muhimu akaahirisha. Kwenye mapenzi mtu anaahirisha safari kwenda hadi kwa mama yake, anaumwa mtu anaahirisha kwenda, kasha kuja mpenzi tena hapo anaahirisha hapo. Sasa umeshabadilika maamuzi, inawezekana ilikuwa haina umuhimu sana, akaona ngoja nifanye hiki ambacho nahisi kwangu kina umuhimu zaidi. Umenielewa mpaka hapo? Na wewe ndio siku ya kwanza unaenda kukutana naye kwa, kwa appointment baada ya kupeana namba na ukadiriki ukaingia hadi kulala naye? Yes, nikadiriki nikalala naye kwa ajili ya kuhitaji kusaidiwa na kwa sababu tulielewana kwamba ni vizuri atafanya tu sehemu ambazo zinahusika ambazo zimeruhusiwa na Mwenyezi Mungu, nikaona okay, ngoja nikubali kwa sababu sina sijaolewa, alafu sina kinachoniwaisha nyumbani, kwa nini silale? Kwa hiyo ikabidi nikalala pale Kweli tukawasiliana wasiliana, ananizungusha tu baada ya kumaliza sasa. Nikarudi nyumbani. Kesho tutaenda studio kesho kutwa. Tutaenda studio kesho. <clears throat> Anazunguka zungusha na alivyoona nazidi kumsumbua akawa kani block mitandao yote pamoja na WhatsApp. Kwa hiyo kawa ulitumika bure? Yes, nikapiga hesabu. Da, yani kumbe wanaume ni waongo sana. Ina maana kwa hichi ambacho ameniongopea alafu amefanya hicho ambacho amekifanya. Da. Iliniumiza kwa kweli. Yaani kiufupi nilijisikia vibaya sana. Yaani hakuna kitu ambacho mwanamke huwa anajisikia vibaya kama hicho. Kufanyiwa labda kitu kwa ajili ya unajitoa sasa alafu mwanaume afanyi kile ambacho mmeagana. Wewe ulijitoa kwa pale ili usaidike pale pale au ulijitoa ili maisha mengine ya kimahusiano yaendelee? Au haukuwa na lengo hilo? Au wewe mtazamo wako ulikuwa ni kitu gani? Ah, zaidi ni kusaidiwa, lakini kama katika kuendelea mahusiano ingekuwa inawezekana. Nilihisi tu kwa yule msanii kuwezekana kuendelea kuwa na uhusiano na mimi sio rahisi, kwa sababu hakuna watu wanapata changamoto kama wasanii wakubwa. Wanakutana na wadada wangapi? Kwa hiyo unajua mtu hataweza kuwa na wewe, lakini bado unamwachia mwili wako tu. Nilikuwa nina imani 100% kwamba hawezi kuendelea na mimi ila nilijitia imani ya kusema kwamba nifanye naye mapenzi, huenda akanisogeza sehemu fulani. Unajua, katika kutafuta unakutana na changamoto nyingi, unaweza ukafanya kwa ajili ya kitu, kwa sababu na hiyo sio kwa sababu tu ya na hiyo sio kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume unaweza ukapitia changamoto, mwanamke akakurubuni, ukajikuta hadi nyumba unamjengea, afu kumbe ana mtu mwingine akutaki. Hizo mambo zinatokea sana sana tu sana. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Ukablokiwa Wakati unablokiwa ukaona kawaida vile vile? Ano, ah, niliumia sana kiukweli mm. niliumia na nililia sana nilikuwa nafikiria ile situation nikasema da sasa bora siku ile alivyo nilivyokuwa ninanyunyuka ninaondoka bora ningeshika msimamo alivyoniambia naomba urudi tuongee bora nisinge kuwa na ile hali ya kurudi kweli da yani kuna vitu vili vilinipa mawazo sana mpaka hapo mimi nikaanza kuchukia wanaume mazima nikawa siwataki yani kila mwanaume mimi akinitaka kunitongoza huyo msanii unasema ni mkubwa eh, ni mkubwa anajulikana katika, katika top top 3 ya wasanii wakubwa Tanzania anaweza kaingia labda top 5 top 5 mm, top 5 hivi anaingia ni mkubwa anajulikana ameoa hajaoa mm. mm, ila hapa kati ilivumavuma anampenda anamchumba anataka kumuoa ikawa imekufa hiyo mm. ni muonekano wake upoje <laughs> kwa sababu umesema kumtaja utaki siwezi kumtaja lakini Hivyo yani, yani ni mtu ambaye anafanya mziki mzuri. Anafanya kitu eh, kingine. na hapa juzi kati amefanya mapiano yake ikatrend sana. Mm. Yes, kwa hiyo siwezi kumtaja ila watu watajua wenyewe kwamba nani kafanya mapiano kali kaenda mjini kajulikana zaidi. Mm. Yes, kwa hiyo wapo wengi wamefanya mapiano zimejulikana. Sasa atakayepatia ndio huyo huyo. Anamiliki wasanii au yuko peke yake? Yeye yeah, amiliki wasanii. Yuko ah, ah, mwenyewe. Hana wasanii wowote ni jeshi la mtu mmoja, yuko mwenyewe. Ehe, nini kikaendelea baada ya kublokiwa? Baada ya kublokiwa sasa nikapata na ile hasira sana, nikasema da, kumbe wanaume sio watu kabisa. Yaani kwa hicho nilichofanya, alafu bado wameniona kwamba mimi sifai. Mm. Nimejitoa, nimefanya naye mapenzi ngali hivyo hivyo sijampenda. Sababu sio kama nilifanya naye mapenzi nampenda, ili nisaidiwe, sijampenda. Mm. E, ila ili nisaidiwe, nikabidi ni, nifanye naye mapenzi kutokana na hilo tukio au na changamoto ambazo nyingi zili nilizopitia kutoka kwa wanaume, kwa hiyo ikapelekea mimi kuanza kuchukia wanaume wote, nikawa sina hisia na wanaume wote. Kwa hiyo ikapelekea mimi kuanza kuwa na tamaa ya wanawake na kuwa ukaribu sana na wanawake wengi sana, hususan watu wa kwenda na umri kama mimi, wanakuwa marafiki zangu na sometimes nilikuwa hata nikipanda kwenye daladala nawaomba namba mimi, naomba uwe shoga yangu. Unajua kwamba kwa msichana kumwomba namba msichana mwenzie ni kitu tu cha kawaida, mtu hawezi kustuka kwamba kwa nini labda ananiomba namba za simu, kuna kitu gani ambacho nataka kuongea. Mtu hawezi kujaji sana, unajua tu inawezekana amenipenda ni rafiki yake wa karibu. Basi nikaanza kuwa na marafiki wa kike kwenye simu yangu, nakuta kuna namba za kike nyingi, za kiume zote nikafuta, nikawa sina namba ya mwanaume hata moja. Basi ikaendaenda sasa Changamoto katika kuanza kuzungumza, mtu kumwambia sasa labda hivi nikaona sasa hapa nianze kutumia tekniki ambayo nitajitahidi mpaka nijikute nimempata. Basi nikaanza kuwa nawapigia simu, na kapi mimi, labda nakaa Tegeta, niko naomba Jumapili labda uje unitembelee na nini zile. Kwa hiyo namvuta msichana mpaka anapata time, anafika nyumbani kunitembelea, kwa sababu mimi naishi mwenyewe tu na nimepanga chumba. Kwa hiyo akija pale mimi naandaa chakula, napika, tunakula, tunapiga story, tunapiga story. Lakini jinsi ya kwanza kumgusia na kila dakika naanza sijui nimwanzie saizi hapa, si nimwanzie, naanza kumwambia ah, sasa saizi usiku huko si ungelala tu hapa. Naanza kumconvince, ah, nilale, sijui nini nini. Kwa hiyo najitahidi jinsi ya kumconvince mpaka anaingia kwenye katika laini basi. Akishakubali tu kile kitendo cha kusema analala kwangu pale. Akisema analala kwangu basi ikifika usiku sana, mwambia sasa una nguo za nini na joto hili, si uvue tu nguo zote. Kuna ile hali fulani ya kwanza kumtia ushawishi anakaa sawa, nakuta na yeye anakubali kufanya kile kitu, sio kwa maneno, nafanya vitendo tu. Yani mdomo wangu hauzungumzi kwamba nataka nifanye hivi nini, najikuta tunafanya mapenzi ya jinsia moja. Tukaanza sasa kupendana, akapenda zaidi, tukaanza kuwa marafiki wa karibu akawa kama mke wangu, mimi kama mme wake. Yani kila siku anakuja, tunapiga stori, tunalala, yani hivyo. Nikaanza sasa kuwa napenda, nikasema yani hapa sasa mimi kurudi kwa mwanaume tena kwa sababu hapa nahisi na enjoy, nahisi napata ambacho nilikuwa nakosa kwa mwanaume, alafu nahisi nafarijika zaidi na napenda zaidi. Kwa hiyo nahisi nitulie hapa sasa. Ufikiri kuhusu future, watoto, familia wala nini? Nikawa sasa hapo sifikirii chochote. Unielewa mpaka hapo. Basi ikaendaenda kuna siku hasa. tulikuwa tunaenda kwenye happy birthday Mlandizi. Kuna sehemu moja inaitwa Mlandizi Kibaa kule. Kwenda kule nikakutana na mkaka mmoja hivi. Tana na yule kaka akawa ananiconvince kama kunitongoza yani. Mimi nikawa sitaki. Akajitahidi kuniconvince angalau nimwachie namba zangu za simu. Huku na huku, huku na huku nikamwambia namba za simu nauza. Shingapi? Nikamwambia namba za simu peke yake nauza elfu kumi. Sasa jiulize namba nauziwa. Je, hivyo vitu vingine itakuwaje? Jiulize. Akasema niko tayari kwa chochote ambacho utakisema. Kweli akanigia elfu kumi mimi nikamgea namba zangu za simu. Gea namba zangu za simu. Tukawa tuna chati chati, tuna chati chati lakini nipo katika ile ile harakati ya mimi niko nashiriki mapenzi ya jinsia moja na wanaume na mwanamke. Basi akaniambia mimi nahitaji nikuoe love D, lengo langu sio kukuchezea na nini. Nikamwambia mimi sitaki kuolewa sasa hivi, nimepanga malengo yangu paka nifike mbali kimziki, kwa sababu na imani kabisa sasa hivi kuolewa nitakatisha ndoto zangu, na licha kukatisha ndoto zangu, kwa hicho ambacho nakipata kwa wanaume wengi tofauti tofauti cha uongo uongo mwingi, mimi mwanaume nimesema hapana akajitahidi kuniconvince usijali Love D, wanaume hatufanani, wanaume sio wote tupo sawa wanaume wengine tupo vizuri, tunajali na zile. Kwa hiyo alijitahidi kwa kweli kuniconvince kwa maneno mazuri, kwa maneno matamu. Nilikuwa ni mzito mpaka nikawa mwepesi na nikakubaliana na yeye. Sasa nikamwambia sasa mimi naishi zangu Dar es Salaam. Akaniambia sawa, da na hapa sio mbali, pwani na da hapa sio mbali. Hapo sisi tunakuja chap basi tukaendelea kuwa tunawasiliana, kama ananiconvince, ananitoa kwenye ile mood ya kuwa na mapenzi ya jinsia moja, naanza kupenda sasa, naanza kuhama kidogo taratibu, japo haikuwa rahisi sana. Basi siku moja akaniambia, love, mimi nataka nije zangu Dar es Salaam, nihitaji nije nifike kwa wazazi wako angalau nikawasalimie tu. Nikamwambia haya sawa, njoo uje ufike, kwa sababu nilikuwa bado naendelea kuishi nyumbani pale. Nipo nilikuwa nimepanga chumba lakini kwa mama angu ni jirani tu hivi nilivyojiona kidogo umri umeenda niliamua tu kutoka kupanga chumba bi mkubwa nikamwacha sehemu ame ana chumba chake na yeye. Basi yeye alivyokuja alihitaji afike kwa bi mkubwa na sio kwangu. Kwa hiyo alivyonipigia simu mimi sikuweza kukataa, nikakubaliana na swala lake. Alivyofika mimi nikaenda kweli nikampokea mpaka Ubungo. Tulivyofika Ubungo tukapeleka nyumbani kwa bi mkubwa pale. Kaambia mimi bwana katika pitapita yangu nahisi kwamba nimepata mwanaume sahihi kwangu japokuwa na umri mkubwa kwa sababu kipindi hicho mimi na miaka kumi na nane mm. yeye yule mwanaume ana miaka arobaini kwenda arobaini na moja mm. anakuwa mke wa ngapi wa kwanza yeah, alikuwa ananioa mke wa kwanza mm. Basi katika kunioa sasa, katika hapo anakuja kwa bibi mkubwa. anakuja sasa kwa bibi mkubwa, akaja nikamtambulisha mwanaume alikuwa anaitwa Juma huyo. Mm. Basi kamtambulisha kwa bibi mkubwa, akasema sawa, kama lengo lako kuoa, basi hapo umepata mke, ila ila sihitaji nione michezo yoyote inafanyika kwa mwanangu. Kama lengo ni kuoa, tunahitaji tuone ndoa inafanyika kwa mwanangu. Basi wakakubaliana lini analeta barua, kwa sababu alikuwa yuko hai hai kinoma. Mm. Sawa, siku hiyo hiyo akaniambia naomba tukacheki afya. Nikamwambia basi sawa, haina shida. Kweli tulienda mimi na yeye tu, lakini mimi na yule mchumba mm. mama alikuwa ajui, tukaenda tukacheki afya, wote wazima, tuko vizuri. Akasema basi endelea kujilinda, endelea kujitunza, lengo langu ni kukuoa na sio kukuchezea, na ndio maana sijakwambia twende kwako, nimekwambia twende kwa bi mkubwa na maana yangu, sina mm. maana mbaya. Basi mimi nilivyoona ile hatua nikasema basi ina shida. Kweli alikaa wiki ya kwanza, alikaa wiki ya pili, kweli akaleta barua. Barua ikasomwa, akajibiwa. Kwanza nilimwangalia yule mwanaume, uwezo wake ni mdogo sana, alafu nilijikuta tu kama nimeingia na roho ya imani. Sikumtajia mahali nyingi kwa kweli, sababu kwa sisi Waislamu mahali tunataja sisi wenyewe wale. Mm. Nikasema huyu nimtajie shilingi ngapi? Nikamwambia yani huyu nimtajie tu laki tano, simtajie nyingi kwa sababu unamuona kama ana hali ngumu. Anauza kagenge kenyewe kalikuwa msingi mdogo sana, sidhani kama taifa elfu hamsini nafika msingi. Ndio alikuwa laki tano yenyewe lomtajia bonge la hela. Yaani hiyo laki tano yenyewe ilimsumbua, akaomba mimi nitaanzia laki mbili mtufungishe ndoa, mnipunguzie, yani tumpunguzie kwenye hiyo laki tano hiyo, tumpunguzie mpaka kwenye laki tatu na nusu afu atoe laki mbili mm. <laughs> laki moja na nusu atalipa polepole. Kwa hiyo mimi nilivyomwangalia ah, nikaona afu mtu mwenyewe ni mkubwa kwangu, ngoja basi nikubali. Yani sijajua hata kilinikubalisha nini, sijajua Sawa nikakubali, ikaletwa mahali hiyo laki mbili kama laki mbili pa na mm. mshenga. Mm. Letwa mahali ile akaomba ndoa ifanyike haraka. Yaani mahali imeletwa leo mfano ndio labda Jumanne. Mm. Anasema Ijumaa iwe ndoa. Lakini kaona kwa sababu dini yetu ya Kiislamu imerahisisha sana. Dini yetu ya Kiislamu hata leo leo anaweza kaleta mahali asubuhi mkapanga saa saba ndoa, mkafungishwa mkaondoka zenu. Hivyo hivyo. Mimi siwezi kukaa mbali na mwanamke kwa kweli. Kwa umbali huu mm. naomba ndoa ifanyike faster. Ah, basi tukakubaliana kweli ndoa Ijumaa saa saba mm. ili tuanze maandalizi hapo ya haraka haraka na nini. Kweli Ijumaa ilivyofika nikafungishwa ndoa nikaolewa sasa Mlandizi mm. sehemu moja inaitwa Mtongani shule mm. basi Nimeolewa Mlandizi kule, mwanzoni maisha yalikuwa mazuri kwa kweli. Kwanza ndio ilifanyikia Temeke Mlandizi. Mlandizi si ndo kwao nilikopelekwa? Ehe, ina maana ndo Temeke wakamchukua mke wakampeleka eh, Mlandizi. Eh, tukaondoka Mlandizi sasa. Ehe. Yes, mpaka huko. Kwanza kabla ya ndoa mm. dada alikuja akasema msimfungishe ndoa mdogo wangu. Kwa nini? Taarifa za yule mwanaume nimezipata. Mm. Zipoje? Taarifa za huyu mwanaume kwao wana ushirikina ni wachawi wachawi hatari moja alafu mbili huyu mwanaume alishaoa wanawake wawili akawaacha mm. huyu mdogo wangu ni mwanamke watatu aendi kuweza nasikia huyo bwana ana mdomo kuvisha mtiani kulisha mtiani uchoe huko pale sifa za ajabu ajabu mm. mimi nikaanza kulia nikaambia jamani hapa ndoa leo ni Jumatano, hapo zimebaki tuna siku mbili ndoa ifike. Mm. Hasa mm. mkisema labda tusitishe ghafla, ah bana niacheni tu niende nikafanyaje nikajionee hapo wewe umeshapenda yani hapo sasa nimeshampenda na mimi mwenyewe mm. eh kwa sababu kuna zile situation siku tulivyotoka kupima ukimwi siku ile mm. yeye <laughs> alichukua room mm. tukawa tume design kama tumefanya mapenzi kidogo kwa hiyo kama nimemuelewa kama nimemuelewa fulani hivi. Kwa hiyo kuna kaushawishi alikafanya siku nikasema mm, kumbe huyu ananifaa. Pamoja kidogo amenizidi lakini yuko vizuri kwa kwenye mapenzi. Basi kwa hiyo kuna kaushawishi kalikuwa kame <coughs> kameshaniingia mimi. Kwa hiyo bado na mhao niingie kwenye ile ndoa. Mm. Basi nikamwambia tuache. Dada alikuwa amegoma kabisa. Serious. Kagoma kabisa. yani kagoma mpaka nafunga ndoa dadangu yupo kinyongo sana mm. hataki alikuwa ile ndoa kutokana na zile sifa, na sio kwa mtu mmoja, alizipata kwa watu tofauti mm. sifa kama zile mbaya mbaya hazieleweki. Kwa hiyo nikasema mimi nitaenda kujionea. Mama akasema unasemaje katika hili, mimi nakusikiliza wewe mm. kwa sababu pesa ipo, hatujaidonoa na hata kidonolewa hiyo laki mbili tunairudisha tu mm. Nikasema niache nifungishwe ndoa, nikaangalie mazingira, kwa sababu inawezekana lisemwalo lipo au halipo sio kila linalosemwa na wanadamu linakuwa la kweli. Niache nikajionee. Mm. Nilishika msimamo mimi ila hata baadhi ya ndugu walianza kuniunga kumuunga mkono dada kwamba bora tuahirishe ndoa kutokana na zile sifa. Ila mimi nilishika msimamo. Nikasema yani hapa ninaolewa naye. Mm. Nilianza mpaka kulia nikawa siri kwa sababu lilikuta linawekwa kikao kwamba kimeshafiki kwamba ndoa basi. Sasa mimi nguvu ya peke yangu niliwashinda kwa sababu mimi si ndo muhusika wa ndoa. Mm. Basi ndo nikawa nimeolewa nimeondoka zangu Mlandizi. Kweli tulivyofika nyumba yao tu ya kawaida tu, anaishi kwao na nyumba yenyewe tu ya udongo. Yani maisha ni magumu kwa kweli, ana maisha magumu mm. kweli kabisa kusema. Lakini kasema kwa sababu mimi nimempenda, maisha yanatafutwa, nitakapokuwa naye na imani kabisa ata atabadilika maisha, kwa sababu mimi kama mimi nishapita changamoto nyingi, alafu isitoshe umri wangu ni mdogo, lakini mimi nimejaliwa akili nyingi Mm. Nilikuwa naamini hilo, na akili nyingi na akili ya maisha mimi ninayo. Najua tutafight, tutatoka katika huu wakati mgumu. Ndiyo. Basi kweli mwanzo mapenzi yalikuwa ni mazuri. Hadi nikasema eh, ndo alikuwa anasema huyu mwanaume jamani yuko hivi. Uzuri ah! ulikuwa kwenye nini? Yaani tu kwanza ana huruma, ananionea huruma. Afu yale mapenzi sangine hadi anakuogesha, na kunyenyua hivi anakuogesha, ilikuwa choo cha ndani kwa ndani. Kule kule alitengeneza kachocho tu ni fundi fundi, anapenda ufundi ufundi. yani mm. mle ndani ukiona ni nyumba ya udongo imekaa ajabu ajabu, lakini ukiingia ndani alivyokarabati mm. ameweka vizuri na kachoo ame, ame, kidogo. Kwa hiyo tunaogeshana ndani. yani kuna zile moyo za faraja fulani. Kama unavyojua unapokaa ukweni kuna sometimes kuna vimaneno maneno wanavileta unakuta anakutetea, usijali mke wangu. Mm Nikasema sasa huyu ndo mwanaume mwenye sifa mbaya, mbona kama ananifaa? Mm. Yuko vizuri nini? Yeah. Hivyo yani, kwa hiyo nikawa niko naye. Mapenzi hasa hapo ndo yalizidi kuwa moto moto. Alafu sasa anasema, mmm, "Wewe bibie uko vizuri sana, una nyota kali sana bi." Nikamwambia kwa nini? Sasa hivi napata hela. Kweli niliona mabadiliko, nilianza kuyaona ndani ya mwezi. Mm. Alikuwa anapata hela. yani kutoka kuni kuniachia elfu mbili au elfu tatu akaanza kuniachia hadi elfu saba elfu nane alikuwa niachie elfu mbili au elfu tatu alafu hiyo hiyo utajua wewe unafanyaje imagine Ut, utajua unafanyaje lakini kwa sababu ni mchana na jioni eh mchana na jioni ila mkaa anakuletea ananunua mkaa alikuwa ananunua wa jumla mkaa mm. na unga e, unga unakuwepo na mkaa Mm-hmm. E, kwa hiyo sasa hapo wewe uangalie kitafuno na uangalie mboga gani utaimeki mpaka jioni hivyo yani. Hela ndogo unazungusha kichwa unaandika kwenye daftari hivi unarudia kila saa. Nasema eh hii kweli shule hii. <laughs> Basi lakini kwa kuwa nilikuwa nimempenda na kawaida mimi nikimpenda mtu hata kama yuko katika mazingira magumu natulia naye sana. Mm. Nikasema huyu hapa nitafika naye mbali. Kweli kipato kilianza kuchenja, akasema mm, wewe mwanamke unanyota sana. Anza kubadilika. Kalikuwa kagenge kao ovyo ovyo likawa bonge la genge. Mimi nimekaa mwezi mzima sikuwa sijaenda kule gengeni kwake. Mm. Siku hiyo ah, nimeenda gengeni aniambia njoo ufate kuna vitu uje ufate kuna mizigo nimeleta. Nakuta genge kubwa kabisa akasema ah, huyu kumbe amegrow ndio maana ananisifia sifia kila siku akirudi. Mm. Napata hela, unanyota nzuri napata hela. Ah, kumbe kumbe kweli genge kubwa, sio kale kagenge ambako nilikuwa ninakaangalia, sidhani hata kana msingi wa elfu hamsini. Kwa lile genge nilomkuta nalo labda kwenye msingi laki tatu nne, yani limepanda, afu na hata inazidi kwa sababu kwa pembeni tena nikaona ile frames kubwa, nikaona design fulani hivi kafanya ufundi, yani anapenda ufundi ufundi sana mm. Kaikata hivi afu kaweka kama kaduka ila kanunua tu kafriji friji kubwa tu lile freezer kaliweka mm. lile friji ambalo nilikuta pale biashara bado haijaanza eh biashara haijaanza ila katenga na kaweka vidude fulani hivi vya kama vya duka vingazi ngazi fulani hivi mm. katengeneza yani ile frame ni kubwa eh kai design mm. upande kama design kaweka genge nini mazagazaga na nini hivyo mm. yani eh basi. Alafu kwa pembeni ile frame hapo alivyokuwa amedesign hivi ni kwamba imeisha. Kwa hiyo pembeni kuna kijinafasi kidogo kakidesign nacho anasema anataka aweke mkaa. Yaani magunia ya mkaa. Mm. Nikaambia haya sawa mimi <clears throat> na kuombea dua basi nikachukua vitu ambavyo niliambiwa nifate mboga alikuwa ameshanunua nikaondoka zangu nyumbani nikapika. Sasa nimekaa kama wiki mbili au tatu hivi. Siku hiyo tena akaniita, akaniambia kuna mboga hapa imeletwa. jua ameniachia hela nyumbani. Kuna mboga hapa uje uchukue, usinunue mboga huko. Ni haya, nikaenda kuchukua. Nikakuta lile limeshakuwa duka kubwa, yani genge kubwa na lile duka kubwa. Mm. Pale pale lakini kavi, kavi kaviunganisha pale pale. Mm. Genge kubwa na duka. Na lile friji inafanya kazi vinywaji nini? Mm. mm. Eh, nikamwambia naomba na mimi kinywaji. Ya chukua tu sijali kweli nikanywa zangu mimi pale kinywaji nikamaliza nikachukua mboga nikaondoka. Nikasema mmm, kweli sasa hivi anapata hela. Kwa maana sometimes anaweza akakuachia hela akienda uani akirudi anajua hajaacha anaingia tena mfukoni anaweka. Sasa siku nyingine mimi nilikuwa simwambii, naiweka tu pembeni na sema utajua mwenyewe. Basi imeenda hivyo maisha mazuri tukaanza kuwa tunapendana Yaani upendo sasa hapo ndo ulizidi unajua kuzidi mm. Ay, eh, chi, chi, chi, chi, chi sio kuzidi yani sangine unaona hata anachelewa kurudi basi tu yani hapo tuna kama miezi sita saba hivi yani penzi ndo linazidi kukolea la moto mm. Ah, kwanza nikitembea njiani hivi nikienda labda hata gengeni hivi au labda sokoni mwanaume mfano labda tu akinisalimia naona kama nikiitikia tu hii salamu mambo ataniambia naomba namba yani atanitongoza sitaki kumpata mwanya mwanaume uitikie tu salamu sijui huwa nikoje mimi nikipenda sitaki hata kuweka mwanya kwa mtu mwingine naona mm, huyu atakuja kunishawishi yani kwenye salamu tu yani labda nikuone tu ni mtu wa umri wa kawaida tunasalimiana kawaida kuna wale wavulana unaona anakwambia mambo rahisi kabisa nikitikia poa ataniomba namba ya simu sitikii mm. <laughs> nikabadilika na mie nakwambia nikawa mie ndo mimi nakwambia basi yeye alikuwa kuna kiwanja amepewa na mamake mzazi mm waligaiwa tu kama watoto cha familia. Kwa hiyo akasema mke wangu mimi sasa hivi nahitaji nianze kujenga. <sniffs> Hapo tuna miezi kama minane. Mm. Nahitaji nianze kujenga nyumba. Nikamwambia sawa, hapo mimi na mimba ya miezi kama Unajua nilivyofika sikuchukua round nikawa nimepata ujauzito. Yaani ulimkuta ana watoto au ana mtoto na alishaoa mwanamke wa kwanza hajazaa naye, mwanamke wa pili hajazaa naye na wanawake wote alikaa nao muda mrefu sana kumbe maneno ya dada yako kwamba mdogo wangu asiolewe yule bwana kule kashaoa yalikuwa ni ya kweli e, yalikuwa ni ya kweli ila wewe unajua unaenda kuolewa mke wa kwanza ah, ah mimi aliniambia tu niliwahi kuoa mara moja wewe ni mke kama wa pili ila aliwa nimemwacha lakini mm. kumbe alioa mara mbili mimi ni watatu ila akaona nikisema huyu watatu ataniogopa kwamba mm. mm, ana nini unajua sisi tuna ile kujaji sana ndio eh mimi alikuta kaniambia hivyo ila zikaja taarifa tofauti lakini nikaona okay ngoja niende tu nikajionee Aya, ah, kuna kiwanja una ujauzito wa miezi mingapi unasema? Miezi kama kwa sababu mimi nilivyofika tu nimeona breed yangu moja tu ndo niliyoona pale. Mm. Mm, mwezi niliyoolewa nikakaa kama wiki nikabreed, Nilivyomaliza hapo sikublidi tena. Kumbe nina ujauzito. Mm. Alifurahi hata mamamko alifurahi sana. Kwanza alijua mwanae labda ana nini. Unajua amepata tabu sana hata yeye alikuwa anagombezwa hadi na wazazi wake. Mbona upati mtoto? Swi nini? Miaka inaenda. Wewe mtu miaka 41 hana mtoto mm. sio kitu cha kawaida. Afrika ishaishi na wanawake wawili miaka tena mwingine minane mwingine sijui mitano mm. hajapata hata ujauzito wa bahati mbaya. Kwa hiyo mamake pia alikuwa na mawazo. Kwa hiyo nilivyopata ujauzito, ah, ilikuwa ndio imezidi upendo ndani. Sasa ah, kweli sasa hivi umetuletea mwali, kwa sababu wale si walikuwa na wao wakubwa wenzie. Kwa hiyo mm. mimi kabinti kadogodogo miaka 18 mm. bado kabinti basi mapenzi pale yakazidi, akaniambia sasa, mke wangu, mimi nimepata hela hapa kwa sababu tuna kiwanja kule, nahitaji nijenge. Nikamwambia sawa, haina shida kama unahitaji kujenga, lakini cha kushauri kwanza, usingekuza kwanza biashara iwe kubwa zaidi ili ujenge kirahisi. Akasema kwa hiyo unanishauri nifanyaje? Kuna idea ulisema utajaza mkaa. Ungejaza na mkaa. Akasema mkaa nimeagiza shamba na hela nishatoa. Mm. Gari zima litakuja. Nikaona eh, mambo yamekuwa mambo yana taradadi, mambo mazuri kwa kweli. Mm. Basi sawa kweli mkaa ulifika. Nikamwambia sasa nikwambia kitu. Na hapa nyumbani kwa nini na mimi usingeniwekea mkaa nikawa nauza uza? Kwa sababu si nipo tu nyumbani. Mm. Eh, nimepima mkaa mteja akija sinampimia. Basi tukakubaliana lile wazo. Kweli akasema sawa. Amini chumba tulichofikia kile kilikuwa tu ni nyumba ya udongo. Mm. Afu ni ya kawaida tu. Mm. Kwa hiyo wakati zinafanyika purukushani zile za nini na nini huku tulikuta tumeshaanza kuinua nyumba kwa sababu sio mbali ni jirani tu kidogo mm. hapo mm. katika hicho kiwanja sana eh, e, tusema cha mama yake e, eh, kama alichopewa na mama yake e, tumeanza kunyenyua kidogo kidogo basi akaniletea kweli mkaa na huku nyumbani akanidesignia designia sehemu ukaja mm. kweli huku tunauza nyumbani, lakini ilikuwa sio sana kule. Baadaye ndio ulikuwa unatembea haraka, unaisha na kuja kuchukua huko. Basi mambo yakazidi mazuri, tunapata hela. Basi tumeendelea hivyo, tumeendelea hivyo. sikuo nikapata taarifa za msiba. Tukiwa kwanza, mm. tuka kwanza alikuja mme wangu alikuja kwanza, tulipata taarifa ya magonjwa, mama anaumwa, tuka tuma pesa. Mume wangu alikuwa na wivu, hataki kwenda yani kumsalimia, yani kwa kweli hapo mimi sikupenda tabia yake, yani hata asikie nyumbani pana magonjwa, bora atume pesa kuliko mtu atoke aende. Yani ana wivu akijinga kijinga, mimi simpendi mwanaume wa hivyo, lakini kaona kwa kuwa nishaingia huu mkenge huu, <tsk> ngoja niende nao tu hivyo hivyo. Basi mume wangu akawa hataki mimi niende kule. Sasa mtu eti anaenda kumuona mama yake mzazi anaumwa, eti unahisi nini? Unahisi vibaya? Basi alivyokataa, basi kabidi imetumwa tu hela, mimi niendelea kukaa pale lakini nipo mnyonge, sipo sawa, sababu unajua mama yako aliyokuzaa alafu anaumwa alafu uruhusiwi kwenda. Mwanaume eti anaona wivu eti. Sasa mimi niende mama yangu anaumwa afu nifike kule nifanyeje? Basi nikaendelea nikaendelea. Siku hiyo sasa akaja mume wangu namuona akaja kapoa. Mama alikuwa anaumwa nini? Mama tu alikuwa anaumwa, sio alikuwa anaumwa ugonjwa gani? Yaani sangine miguu inavimba, tumbo linavimba, yaani havieleweki tu vitu anavyoumwa. Mama kwa mzazi kabisa. Mm, mama mamangu mzazi tu kabisa. Mhm. Mm Basi nika akaja yeye, kumbe mimi simu kipindi hicho alininyang'anya kabisa, sababu mm. kuna kipindi alinipa simu Alafu sasa wakawa wakinipigia ndugu zangu wa kiume, kina kaka zangu, wajomba zangu, eti wivu wake hadi kwa kaka, kwa mababa wadogo. Yaani kuna vitu alikuwa anavifanya sivipendi ila basi tu nilikuwa nachukia sana. Kwa hiyo akaninyang'anya ile simu. Mm. Kwa hiyo hata mama alivyofariki amewahi yeye kupata zile taarifa za mama yangu kufariki. Kwa hiyo siku ile namuona nimepika, naona nampokea mwenzangu kapoa. Mm. Kapoa ananiangalia. Sasa nikamwambia kwani vipi? Mbona leo sikuelewi? Naona umekuja tofauti. Sio yule ambaye ninakuelewaga. Ananiambia amna tu, ngoja tutenge cha, tenga chakula tule, tukala tukamaliza ah, yani hapa sijui nikwambie. Ananiambia, Nikamwambia uniambie nini? Ah, naanza kukwambia lakini nahisi kama nita ngoja nitakwambia. Anaenda uani anarudi, Yaani kama ana kitete fulani. Ah, sijui nikwambie. nikamwambia naomba tu niambie. Ndio ananiambia mamako kafariki. Ah, kwa kweli nililia sana. Kwa wakati ule sikuwa sawa, nililia sana. Mangu amefariki, amefariki lini? Amefariki jana usiku. Mimi taarifa nimezipata mida ya saa nne usiku asubuhi. Kafariki usiku lakini taarifa nimezipata saa nne asubuhi. Mm. Nikamwambia sasa inakuwaje? Ndio hivyo inabidi sasa hapo kama kwenye kuzika kufanyaje na nini. Kwanza hapo mimi nilikuwa nalia sana mpaka majirani walijaa. Walikuja mpaka pale majirani wakaulizia nini. Mke wangu kafiwa na mama yake mzazi. Basi wakasema basi kama kuna taratibu zozote zinafanyika kwa sababu hapo sio mbali tuondoke kweli tukafanya hizo taratibu tukawa tumeshazika tumeenda kuzika <clears throat> mama anafariki akiwa wapi Temeke mm. mm -hmm. Mm-hmm. lakini alienda ilibidi alipofariki akasafirishwa akarudi Tabora mm. basi alivyofika Tabora huko wamezika tumezika Tabora wakati wana wakati wa kusafirishwa kwake mm. wewe ulikuwepo katika msafara au ulitangulia au ilikuwaje? Mimi sikuenda, aliniambia mm. wewe na hali hiyo huwezi kuenda, kwa sababu nilikuwa bado nina ujauzito. Aliniambia mm. huwezi kuenda na hali kama hiyo, itakuwa ni ngumu sana yani kwa sababu ilikuwa miezi saba inaenda minane. Kwa hiyo mm. akaniambia na hali yako kama hiyo wala uwezi siwezi kukuruhusu ukaenda nani Tabora. Kwa hiyo utaishia hapo Nikamwambia mimi naomba nikamzike mama yangu. Yaani Tabora huwezi kwenda na ujauzito wangu na hivyo ndo sina mtoto. Kiki kiki za safari huko yani siwezi. Mm. Kwa hiyo alikataa kabisa. Kwa hiyo mimi nikasema basi sawa kama akakataa, lakini na imani takuwa nimewakilisha mama, nimeshaenda kule na mchango alitoa yeye hapo, nikawa mimi nimerudi. Tumeendelea sana maisha. Tumekaa nikajifungua, alivyofika miezi tisa kweli nikajifungua mtoto wa kiume mm. eh mtoto wa kiume, wakaja kule hospitali, ndugu zake wamefurahi sana kwenye nimejifungua, walikuja wamekodi gari zima, wamekuja wana flower mimi mwana wao kama amepata mtoto, miaka 41 ndio anakuja kupata mtoto mm. Basi tumekaa kwanza, nimeenda kwanza, kuna vitu nilianza kuviona viko changed kipindi nimeenda tu kujifungua. Hivyo mtu yuko hospitali, mke wako anaumwa, ana siku tatu, hata si mtu Yaani ile simu tu ya kumpigia simu kumuuliza vipi mke wangu unaendeleaje? Vipi? Nipo kule mimi naumwa napambana na uchungu. Yeye hata simu wala meseji kunipigia tu kuniulizia vipi mke wangu yani hasa mule unajua kule mnakoenda kujifungua kuna sehemu za mapumziko nakuta wengine na waume zao wanawasiliana vipi mke wangu pole yani kuna zile faraja sasa na mimi nilikuwa nazitamani sana kupata zile faraja wanazopata wenzangu vipi mke wangu bado bado tumbo tu linauma alafu linapoa pole mke wangu utajifungua basi tunajua zile unakuwa unakuta hospitali faraja sasa nikawa namuona mwenzangu ah mbona toka nimekuja hospitali mimi nauma namuona simuelewi kanibadilikia tu ghafla ah lakini sikujaji sana nikawa ninanyanyua simu nampigia namuuliza mbona toka nimekuja hospitali mwenzangu umenibadilikia tu ghafla na nini wewe mshenzi nimekubadilikia nimekufukuza yani ana yale majibu ambayo sio ya kawaida ah Nikaona okay, ngoja niache, atazidi kunitia pressure. Nilichonacho tumboni kinanitia pressure na sijawahi kuzaa kwa sababu sijui kwamba wanazaaje kwa hali ya kawaida, kwa haraka haraka sijui. Kwa hiyo ngoja nikae nipambane na hichi ambacho kinanishughuli kinanishughulisha zaidi. Kwa hiyo Lia akonipigia tena simu. Mimi nilikuwa kule hospitali niko na mama mkwe tu kule. Akasema, "Nao namjua mwenzio mkorofi, unaanza kumchokoza chokoza ya yaani nini? Wewe si ukae tu hapo." Mpaka mm, eh, wewe tulia ujifungue. Wanaume mm. wanakuaga na hayo mambo unafikiri. Wewe mwanaume unataka simu ya nini? Basi mimi nikaona mm, anamtetea mwanae. Mm, yuko pande wa mwanae. Basi mimi nikaona ningoja nikae. Kweli Mungu akajalia nikajifungua nimelala siku tatu kule. Nilienda Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Jumatatu mimi ndo najifungua ile swala swala ya asubuhi ile adhana ile mimi ndo najifungua mtoto wa kiume. Mm. Mama akapata taarifa, maana alikuwa nje kule, akaambia mkuu wako uliomleta ameifungua, akafurahi, ndo kuwapigia simu ndugu zake wakaja wakaja unaona hapo, tulivyoruhusiwa tukarudi nyumbani. Mm. Basi tumerudi nyumbani, tumekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili, babu yangu tena akafariki kule Tabora kule, babu yangu mzaa baba yangu mm. pia akafariki. Kwa nikajikuta sina baba, sina mama na babu ambaye ninamtegemea kidogo, babu yetu sisi kidogo alikuwa na uwezo mzaa mza baba kidogo hela hela zinakuepo kuwepo japo sio sana kwa sababu alikuwa na mashine hizi za kusaga mbili na ana mm. nyumba pia basi akafariki kwanza toka anaumwa namwambia mimi nataka basi niende angalau Tabora kwa sababu babu aliyebaki ndio huyo sababu upande wa kwa mama, babu na bibi wote sikuwakuta toka nimezaliwa, ina maana walishafariki. Alafu au babu na bibi ndio ambao wamebaki. Naomba basi nikamuone. Nilikuwa naambiwa naumwa sana, yani wajukuu wote wamekusanyika, watoto, lakini mimi nikimwambia hivi, naomba na mimi nikamuone, hataki. Akawa nakataa. akasema amna yani huwezi kwenda safari ya mbali hivyo ondoke na mwanangu hivi ana mwezi mmoja. Wala siwezi. Nikamwambia watu wanaondoka mtu hadi ana wiki unaondoka naye. yani wala siwezi tu kuondoka uondoke naye. Basi akawa labda anachangia hela, wakiomba hela kule anachangia, anatuma. Basi nienda enda, babu naye akaja akawa amefariki. Siku hiyo tena amerudi hivyo hivyo, anasuasua tu jinsi ya kwanza kunihadisia. Nikajua tu huyu anasuasua hivi na siku ile alisuasua hivi hivi kumbe mama amefariki. Na leo anasuasua hivi. Sidhani kama kuna usalama. Baadaye kabisa tumekula ndo ananiambia babu naye inalilahi. Mimi nikaanza kulia. Akasema usilie mke wangu, mimi tu nimekuambia msiba lakini usilie basi. Akawa anajifanya kama ananionea huruma pale, usilie. Sasa nikaanza kuwaza, Mungu wangu, sasa hivi hasa maisha yatakuwa magumu kwa sababu nguzo yangu ni mama yangu. Alafu leo hii babu, babu tena naye amefariki. Itakuwa katika wakati gani? Nikawa na mawazo. Nikamwambia hivi, naomba niende msibani. Akasema utaenda kwenye arobaini, msiba huwezi kwenda, mimi sina hela ya kukupa nauli. Wakati wakati huo huo nyumba tunaendelea kujenga, yani nyumba ile pale tunaendelea kusimamisha Pole. Ni kwamba tuna hela. Najua kabisa kwamba hela sio kama hamna. Hela ipo tunayo na tunaendelea na tunaendelea kujenga. yani hela kwa kifupi ilikuwepo. yani sio kama hela ilikuwa sio kama hela ilikuwa hamna, hela ilikuwepo kabisa na tunaendelea kujenga. Yaani anaita mafundi wanaendelea kujenga kunipa mimi nauli ya kusema eti niende kwa babu yangu, babu yangu anaumwa na amezidiwa sana toka mpaka amefariki, hahitaji kunipa, anajifanya sina hela afu mafundi wanaendelea ku, ku, kujenga ile nyumba. Mm. Basi mimi nikaona ngoja nikae tu nitulie. Aniambia si nitaenda 40, ngoja ningoja 40 ifike. Kweli ilivyofika 40 nikamwambia mimi naomba niende. Akaniambia mimi nitakuruhusu kwenda ila kwa masharti masharti gani? Akasema unaenda utaenda kukaa wiki tu na utatakiwa kurudi hapa mapema. Nikamwambia basi sawa. Ananipa nauli kama nauli. Unajua nauli ya Tabora ni shilingi arobaini alafu mtu anakupa hamsini na isitoshe una mtoto unaenda naye na mtoto mwenyewe ni mdogo elfu hamsini yani hela inayobakia ni elfu kumi kula na alafu sasa ni kijijini na maana ukifika pale Tabora mjini itakubidi wewe upande tena gari afu uingie vijijini ndani ndani kule ndio uende kwa babu ndio uende kwa babu pole basi kama unaweza kwenda hiyo elfu hamsini nenda kama huwezi kwenda unaweza ukaacha yani kwa hiyo anakupa ya kuendea eh kurudi atanitumia sasa hiyo elfu hamsini mia initoshi kwa sababu kwanza nina mtoto halafu mm. nauli elfu arobaini nitabaki na elfu kumi na pale nikifika Tabora mjini mpaka kwenda vijijini nauli elfu tano ina maana mimi bado haitoshi kabisa hiyo hela yenyewe mm. Naambia ungenipata elfu sitini basi. Ah, Unaweza kwenda nenda, uwezi kwenda acha. Mimi ah, nikiangalia mimi toka anaumwa wenzangu ninaambia wewe jukuu zake wote washasogea hapa unangojewa wewe tu kupewa neno la mwisho. afu sijaweza kwenda mpaka amefariki. afu saizi tena amefariki mume wangu ananiambia kwamba eti ninaweza kwenda au ninaweza kuacha. Nikasema ngoja mimi niende hivi hivi kwa sababu arobaini ndo mimi nikajiandaa nikaondoka. Mtoto ameenda analia. Kumbe huku amekaa kwenye mizimu yao ya Kizalamu anamsemea mtoto maneno. Mtoto ameenda analia ananisumbua. Njia nzima mimi nimeenda sina la. Mtoto analia tu. yani hata sielewi mtoto analia nini? kumbe huku wamekaa wao wanasema hivi kama kweli mwana wetu huyu anaenda na atarudi sasa kwani mimi eti mimi niliwaambia nimeachika pale au niliwaambia vipi wanamsemea huku maneno unajua sio nzuri mtu kumsemea maneno kwa hiyo mtoto ameenda ananisumbua sina la. mtoto akilia na mimi nalia mimi ni mwepesi kulia yani mtoto akilia na mimi nalia mtoto akilia na mimi nalia ah! Paka tumekuja kufika afu gari kaja ikaharibika hela sina yani hata hela ya pempas sina mtoto pole mtoto ananinyea hata hela ya pemba nikawa sina mtoto ananinyea unaambiwa mtoto ananinyea najifuta tu hivi hela imeisha kwa sababu gari yenyewe imeharibika gari ile imeharibika sasa baada ya kuwa imeharibika ile gari kwa hiyo sina hata hela ile hela yenyewe nimebakia nalinda ile nauli ya kunifikisha kijijini elfu tano elfu tano ilishaisha na hela yenyewe haitoshi nimeenda nateseka nikasema basi sawa haina shida mi nimeondoka mpaka nimefika kule nimelala sibiaga nikafika msibani watu wananisema yani wewe <clears throat> mbona kwanza nilianza kukonda toka tu ile mtoto ana mwezi toka tu nilivyojifungua nilianza kuwa sina raha kabisa yani ile faraja na upendo ulipotea kabisa yani akawa design fulani kama simuelewi kabisa mwanaume mara alale nje anarudi asubuhi ah. Kwa hiyo nilikuta nirudi anasema amelala Biashara nilikuwa naenda kupokea matenga ya nyanya usiku, sijui nini zile. Kwa hiyo mimi nikasema basi sawa. Basi mimi nimeenda paka kule wananishangaa. Ah, mbona umekonda tofauti na vile mwanzo? Sasa hivi mbona umeisha? Nikamwambia kwa sababu labda ninanyonyesha ndio maana nimeisha. Lakini wananishangaa mbona nimetoka mjini lakini na mazingira magumu hata watu wa mjini wanafadhali. Yaani kwanza sina hela. Unafika pale unaambia hapa kuna mchango, hata mchango, kwa sababu mtu eti umeenda na unaenda msibani eti hata hela ya mchango hamna. Ah, mchango sasa nini pale? Alishazika 40, 40 ile si huwa anafanya kama shi, nani fulani, kwa hiyo kunabidi kuna michango inapitishwa pale mm. Kwa hiyo mimi sina hela, nimefika mwisho, sabuni ya kufulia tu nguo za mwanangu sina, kwa sababu sina tena hela. Nikabidi nimpigie simu baba yake, nikamwambia mimi nimefika, lakini hapa kuna mambo ya mchango mchango alafu isitoshe na sina hela ya sabuni wewe si umeng'ang'ania kwenda nyumbani kwenu eh wewe umeng'ang'ania kwenda nyumbani kwenu si watakupa tu hata huko huko mang'ang'ani afu nikamwambia afu sasa mbona mtoto analia sana yani mtoto analia sio kawaida yake mtoto analia unajua kulia mm. yani mtoto analia hapo sio anaenda na miezi mitatu lakini analia mtoto mpaka nyumbani kwa anasema kwani vipi nyumbani wananiuliza kwani vipi huyu mtoto toka umemzaa ni hivi hivi asema ah wala sio hivi mlizi yani analia tu moja kwa moja usiku mimi silali nalia akilia yeye mimi nikimbembeleza nikiona anazidi kulia na mimi naanza kulia nikimbembeleza nikiona anazidi na mimi namwacha naanza na mimi kulia sababu mimi na roho ya kulia haraka na mimi naanza kulia naacha kumbembeleza naanza kulia <clears throat> basi tumeenda hivyo nikabidi hapo na siku kama nne tu. Nikasema hapa nimpigie simu antumie nauli tu nirudi. Kwa mazingira haya mtoto anavyonisumbua. Nikampigia simu nikamwambia mtoto analia. Ndio upesi ukome. Analia analia mimi nifanyeje? Na sikutumii nauli nataka ujeuri wako kung'ang'ania kwenda nyumbani kwenu ili ukome. Sikutumii nauli kwa taarifa yako. Ah. Sababu nimeng'ang'ania kwenda kwenye msiba. Mm. Nikasema da sawa haina shida nikakata simu nikaanza kulia. Mara kidogo kama dakika kumi hivi akanipigia simu. Na ushukuru tu umeenda na damu yangu. Ndio ungekuwa umeenda tu mwenyewe wala nisingekurudia wewe mwanamke unifai. Yaani unifai kabisa. Nang'ang'ania kwenda nyumbani bab... Yaani msiba alishazika 40 40 nini? takutumia nauli kesho. Kesho yake akatuma elfu sitini ya nauli. Mm sema yani huyu mwanaume eh, kweli anatuma elfu sitini bado haitoshi, hapa haijatoka kwenye simu, na alafu nitoke hapa mpaka Tabora mjini, nitoke pale nikate tiketi, alafu nina mtoto, yani ni hela ndogo sana kwa safari. Mm. Nikasema huyu anatumia hela ndogo sana, ila ngoja tu, kwa sababu mwanawe huyu bado mdogo, ngoja tu nikavumilie, sina jinsi. Yani kanibadilikia, hakuwa hivyo kabisa. Basi mimi nikawa nimejiandaa, sina hata raha, nimerudi zangu basi unaambiwa mtoto siku yetu nashuka tu. Mtoto hata kulia na kucheka na kucheka kucheza na kikelea. Nikasema mm, hawa walikuwa wanamsemea maneno. Kumbe kweli walikuwa wanamsemea semea maneno kwenye mizimu yao ile ya kizalamu ile. Walikuwa wanamsemea maneno mtoto analia ili anisumbue mimi kule nisiende kukaa. Wewe ulikuja kujuaje? Mimi nilikuja kujua baada ya kurudi. Kwa? Ndio nikaanza kusikia wanasema sema pale kwao. Kina nani? Si pale nyumbani uko wao familia yao kwa ujumla. Mm. Nikasema ah, kumbe basi sawa ina shida. Basi nilivyorudi manyanyaso eti ananiambia eti umienda kwenu. He, mwendaji wa kwenu utakuwa wewe. Ona ulivokonda, umekonda, umebakia mfupa tu. Yaani hapo mwenyewe unajiona kabisa mzuri. Yaani umeisha hata sikutamani tena. Yaani ananiambia hapo. Ah. Sasa hata unaniambia nimeenda nimekonda. Kwanza kukaa kwenyewe nimekaa hata wiki imefika. Mimi nikawa nipo kimya nakwambia sasa nikawa nimekuja sana nivyo rudi ndo vikazidi vituko mtu mwenyewe una baba una mama na babu yako aliyokuwa anamtegemea ambaye kidogo nguzo ndo huyo kafariki utalijua jiji la makamba ananiambia hivyo nikaambia kivipi unasema utajua mwenyewe tengeneza maisha yako basi toka hapo mimi sina la ndoa ina misukosuko ndoa ina misukosuko kwanza nikawa napika nje kwenye kuni kupika nje kwenye kuni kwenyewe sasa ananiambia mimi sina hela ya mkaa karudi nyuma kabisa sasa kama tunaanza maisha kama ana hela niachie elfu mbili mpaka elfu moja mtu una mtoto utakula nini mtu anakuachia shilingi elfu moja mchele upo ndani mkaa upo ndani nani mchele upo ndani kuni hamna wala nini haya mimi nitakula mchele kwa inabidi uchukue kuni uweke uanze kupika afu ilikuwa imeanza masika unaanza tu kupika mvua inanyesha Eh, nimehangaika. Naanza kupika, mvua inanyesha, niko na mtoto, mtoto mwenyewe ananisumbua Nime na, kuchukua ndani mwamvuli na kuja najifunikia huku napika paka chakula kinaiva. Alafu akirudi, mbona umechelewesha chakula paka saizi? Mazingira tu ninayopitia ni mazingira magumu. Ulikuwa unapikia nje? Napikia nje. Mvua inaponyesha. Alafu mvua inaninyeshea ina maana ukisogea usipozuia moto unazima na mvua eh. Alafu nikamwambiaje, basi sawa, sijakataa, unasema una hela, lakini naomba basi hata hapa juu niwekee tu kibati, angalau nikiwa napika nifanyeje ni nani ni, nisipate hii adhabu ambayo naipata, kwa sababu kwanza nina mtoto alafu ninateseka. Ananiambiaje, nitakuwekea <clears throat> kila siku ahadi, lakini haweki ana mm. hela yake hiyo buku buku mbili, ndio hela anayozidi kukuachia, anashuka tu siku nyingine hadi 500 sasa namwambia 500 hii umeiacha hii 500 unapika nini 500 hiyo pika kula mwenyewe pika kula mwenyewe napika nini 500 Hey, yani, mtoto hey. Eh. mtoto hapo ah, mtoto hapo kula hajaanza. Hapo kula hajaanza, hapo bado nalea. Kwanza nimeshakonda mambo alivyonibadilikia ghafla. Nimekonda nimeisha. Ukiniona utafikiri mwasilika au kimwe. Kitoto chenyewe kinaninyonya, watoto wa kiume wananyonya sana mtoto ananinyonya sana kula kwenye mvivu halafu sasa mama mtu mwenyewe nipo kwenye wakati mgumu baba yake ndo kanivuruga yani nimekuwa chizi chizi nilikuwa natembea kama chizi dila moja naweza nikalivaa hata wiki dila moja alieleweki yani ukiniona unijui kama ndio mimi pole sana eh? Yaani ukiniona huwezi kunijua kama ndio mimi. Basi dadangu akaja kunitembelea akatoka Tabora, alishangaa. Akasema, "Ah, mdogo wangu ninavyokujua mimi, ai sio kawaida." mimi wewe nakuelewa vizuri hii sio kawaida itakuwa anafanya mambo fulani hivi ili mradi tu wewe uendelee kuwepo hata kama una mtoto mdogo kwa mazingira anayokuendesha shemeji hivi sifikiri kama wewe ungekuwa bado upo hapa na kuelewa wewe kwanza una maamuzi ya haraka Kama sasa nitafanya akasema yani mimi nipo tayari mimi Tabora sirudi huyo ni dada yangu tu aitoka Tabora sintorudi Tabora niko tayari nianze maisha huko nipange chumba mdogo wangu utoke kwa huyu mwanaume nikuchukue mm. da nikawa nasema sasa itakuwaje sasa kumbe sije alisikia sije sasa ilikuwaje akamwambia shemeji umekuja kuniharibia ndoa yangu kuna maneno ulikuwa nayazungumza nimeyasikia mm. kuja kuniharibia ndoa yangu uondoke akamfukuza dada yangu mm. uondoke kwanza yuko hivi akiona mgeni aongezi hela Nikaanza kukumbuka yale maneno aliambiwa dada yangu yule mwingine mpaka akawa nagoma nisiolewe, mm. kukawekwa kikao. Akiona hivyo mpo wawili kama hivi. Umeacha shilingi 5000 kwa mfano. Mgeni kashaongezeka, sio mgeni mmoja, labda hata wawili watatu. Unaacha ile ile 5000. Basi anaacha mbili Elake hiyo hiyo aliyokuta kanibadilikia, afu kanibadilikia. Unajua kunibadilikia kwanza halali ndani mara nyingi anasema nalala dukani nalinda, wakati kule dukani kashaweka mlinzi. Lifikia mambo mazuri kukapatikana mlinzi, kukapatikana na mfanyakazi wa kumsaidia. Nakwambia nipo dukani halali akija yuko juujuu tu. Yaani yuko ovyo ovyo. Yaani unajua ovyo ovyo. Eh, sijawahi kuona mwanaume anabadilika kiasi kile. Sijawahi kuona toka ninaanza maisha. Basi ah, mimi nalala zangu dukani kule, kwa hiyo inanipelekea mimi kutokuja hapa. Sio kama mwanzo saa kumi na mbili saa huko alitafuta mfanyakazi ajili yangu mm. saa kumi na mbili yupo eh, kuna watu wanajua kuact mapenzi basi mimi nikasema da, sasa huu wakati mbona mgumu sana. yangu akafukuzwa. Dadangu mm. alivyofukuzwa akawa kaondoka kwa sababu alikuta kidogo kapata uwenyeji, ana marafiki rafiki tu wa kuongea ongea nao, akawa amepata uwenyeji. Kweli akatafuta chumba tu cha bei rahisi tu kule Mlandizi cha udongo tu akawa amepanga dada yangu kile chumba cha elfu kumi na tano tu akalipa miezi kama mitano hivi akawa kapanga. Mimi huku kafukuzwa, roho yangu inaniuma, amemfukuza sikutaki kabisa, yani sikutaki, ngoja kuniharibia ndoa yangu. Alafu ni dada yangu tumechangia baba. Mm. Eh, mama mbalimbali. mbali. Basi mimi nikawa naendelea kukaa. Siku ya siku akaniambia mimi, kwanza aliniamsha saa nane ya usiku Tumekaa kama siku tatu toka mfukuzi, akaniamsha saa nane ya usiku. Akaniambia, "Di, amka unisikilize. Nimekuamsha saa hizi saa nane ya usiku kwa sababu saa hizi saa nane ya usiku Mwenyezi Mungu huwa anakuwa karibu sana na waja zake, na Mwenyezi Mungu huwa anakuwa karibu kwa ajili ya waja ambao wana shida, wanaomlilia matatizo. Kwa hiyo imani saa hizi mbingu na ardhi imetulia, inatusikiliza. Mwenyezi Mungu anatusikiliza kwa ujumla mimi nimekuamsha, mimi nataka kuoa, kwa sababu <clears throat> wewe nimegundua huzai, hutaki kuzaa tena. Wakati hapo anapoongea hivyo sizai, mtoto ana mwaka na mwezi mm. Mtoto alivyofika miezi tisa anasema mwachishe ziwa tuzae mwingine. Si unajua mimi nimechelewa sijapata mtoto eti nakuja. Kwanza hapo tu umeshanibadilikia. Sikuelewi, huduma sikuelewi, wewe mwenyewe sikuelewi, unakolala sikuelewi. yani umekuwa ovyo ovyo bado unaendelea eti mimi kunikonvince nimwachishe ziwa afu mtoto bado mdogo mtoto mwenyewe afya yake ndo hivyo tena nimwachishe eh, mwachishe ili tutafute mwingine mimi nikawa namzugazuga nikamwambia subiri hata afike mwaka pata kushinda hapa yani neno lake kubwa hilo toka alivyoona tu mama yangu kafariki na babu yangu kitu kidogo kiongea hapa pata kushinda hapa ah, mm. kila ninachoongea mimi patanishinda Siku hiyo nilipata hasira nikamwambia kila ninachokizungumza huko ndani patanishinda hapa. Patanishinda, patanishinda nini? Panishinde. Hasira ilinijaa siku hiyo nikasema leo nataka panishinde. Mm. Eh, kama unatoa talaka au unafanyaje utajua mwenyewe. Ila mimi nimeshakuchoka. Nimevumilia, nimechoka. Nia yangu kulea mtoto kama kuzaa mwingine, kwa sababu kwanza wewe umechelewa kuzaa umri wako. Ilibidi utulie tuzae watoto kama hivyo. Haya, mwenzangu kila siku vituko, vituko havikuishi. Patanishinda, panishinde, naomba talaka yangu. Siku hiyo hadi nikawa nalia. Akaniambia, "Talaka nitakupa. Ngoja kwanza. Niende dukani nikirudi nitakupa talaka."